Apa denoi, deprodia txizketan, eta bueno, hamen gera eh, 2018ko ekaineko zuzketarekin eirua eta gero egindet, ze eiruan posible zen hainbat jolas aurkestea ba, bueno, eh, aurten ateratzen direnak edo jolas indiak eta horiek sartzea ba, zuzketa ilionetako zuzketako ba, jolasaren zerrendan, ez? Horretatik egin dut eta Ta baita ere ikusi ez da ba, bueno, denbo okupatuta ona izelako. Eta, bueno, besterik gabe, betikoa saltzera eh, ekingo diot. E, bazkietza sistema nola funtzionatzen duen, amarre hori ordeantzen dituzu, urte beterako egiten zara bazkide gemera untzian, eta urtebete horretan ematen dizitzun abantaiak, ba, dibidez, hiero zuzketan parte hartzea da, hiero zuzketan parto hartu ez duzu, eta ira, en, tokatzen bat zuri, jolas bat zi, e, eh, bo, jolas bat aukeratzen duzu guk emandako zerrendatik. E, eh, zerrenda horretan ez badago guzu nahi duzun jolasik, e, kasualitatez, ba, bueno, esaten dizugu ze prezio mugarteko daukazun, eta jolas bat aukeratzen duzu zure guztoka e, muga horretan, barruan dagona, eta, bueno, hori zuretzat da. Eta, bueno, bazketza sistemak eh, momentu ez, baina gara zerbitzariak eh, jartzen ditugunean bip zarrera eh, izango dute, eta baita ere beste hanbat eh, zaugarri etorkizunen etorreko direna. Eta, bueno, besterik gabe, ba, zorzketarik ingo diogu, sorteon guztioi, eta ea ba, norden irabazlea. Ba, hogeita malaugarren bazkidea da irabazlea, zorionak emendik, e, eh, jarreko gera zurekin kontaktuan. Eta, bueno, bidaliko izugu jolasen zerrenda, handik aukeratu, eta, bueno, izango du. Eta, bueno, beste hoi, ba, ba, urrungo hilean ikusiko ea alkarrea, sorte gehiago daukazuten urrungo hilean. Eta, ba, besterik gabe, amentsu utziko dugu. Urrungo hilarte, arte, ustaiekoa izango da eta, eta, ale ba,